hello and welcome friends JavaScript सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो uh, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में इसके पहले मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम सी लैंग्वेज में मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही इजीली बिना किसी दिक्कत के तो यहाँ पर भी सीखेंगे तो सबसे पहले doctype S T M L यहाँ पे लिख देता हूँ फिर नीचे आएंगे एस टी एम एल करेंगे और एस टी एम एल के बाद सीधा सीधा यहाँ पे क्या यूज़ कर लेता हूँ मैं बॉडी टैग यूज़ कर लेता हूँ बॉडी लिख दिया हमने अब यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिख दिया मैंने यूज़ ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर इस तरीके से हमने लिख दिया और अब इसको यहां से क्लोज कर देंगे इसका काम खत्म हुआ एस टू का तो ये यहां से क्लोज करके एंटर करके नीचे आएंगे अब यहां पे देना है हमें paragraph ID paragraph ID is equal to demo ये डेमो दे दिया हमने और इस तरीके से इसको क्लोज करके और फिर यहां से पैराग्राफ को भी क्लोज कर देता हूं और फिर एंटर करके नीचे आता हूं जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पे लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग तो ये लगा लिया स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद फिर यहां पर हम वेरिएबल्स बनाएंगे तो यहां लिखा var a is equal to like मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पे सेवन ठीक है ए में सेवन स्टोर करा दिया फिर यहाँ बनाता हूँ var b is equal to यहाँ टू स्टोर कराता हूँ या थ्री स्टोर करा देता हूँ और यहाँ पे var c is equal to a modulus b ठीक है ये करा दिया हमने और एंटर करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है हमें सीधा सीधा लगाना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट जो कि जावास्क्रिप्ट में हम लगाते आए हैं शुरू से तो यहाँ लगाते हैं document dot get element get element E capital रहेगा ये बात ध्यान रखिएगा बाई का बी कैपिटल रहेगा डी का आई कैपिटल रहेगा इस तरीके से और नाम हमने क्या दिया है डेमो दिया है तो जो भी नाम देंगे वही चीज़ आपको यहाँ पे देनी है तो यहाँ पे दे दिया मैंने डेमो क्लोज किया और यहाँ पे लगाएंगे डॉट इनर एच तो डॉट इनर एच इस तरीके से हमने दे दिया और इसको देने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू सी कर देंगे इस तरीके से और एंटर करके नीचे आएंगे अब स्क्रिप्ट को पहले क्लोज कर दीजिए फिर यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर दीजिए फिर यहाँ एस को क्लोज कर दीजिए बस काम हो गया डेस्कटॉप पे चलेंगे इसको मैं एक नाम दे देता हूं like M O D dot S T M L ये लगा दिया हमने बस ऐसे ही आपको भी सेव कर देना है नाम कोई और भी दे सकते हैं आप तो ये आ गया mod dot S T M L अब डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ वन आ रहा है यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने दिया क्या है वो देख लेते हैं एक बार लाइक ये था हमारा प्रोग्राम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से इसको नोटपैड पे लेता हूँ यहाँ पे देख देख सकते हैं अगर थ्री से सेवन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन आएगा क्लियर है अगर मैं इलेवन को थ्री से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर टू आएगा देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ इसको सेव किया सेव करने के बाद अब इसको दोबारा से रन करवा लेता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर टू आ रहा है 11 को 2 बचता है वो दो बचता है इसी तरह से कुछ और भी दे सकते हैं आप यहाँ पे फोर देंगे ठीक है यहां पे देखिए मैं फोर कर देता हूं यहाँ 11 ही रखता हूं यहाँ नीचे फोर कर देता हूं तो देखिए यहाँ पे अब क्या आ रहा है इसको यहां से सेव भी कर देता हूं ये देखिए यहाँ पे थ्री आ रहा है रिमाइंडर यानी कि हुआ क्या है वो दिखा देता हूं ये इलेवन और फोर टू या एट होता है और फोर थ्री जै ट्वेल्व हो जाता है तो ट्वेल्व तो होगा नहीं तो फोर टू जै एट होगा तो थ्री रिमाइंडर आएगा यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ है रिमाइंडर थ्री आया हुआ है तो इसे कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर आई होप की बात समझ में आई होगी यूजर्स को लेकर के ये कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video